blaenoriaethau pan yn blentyn o'i aelwyd Saesneg i hiaith yn y bari. Mynd yn ar ei wyliau, a dyma'r ardal a'i ysbrydolodd ei ddysgu'r iaith Gymraeg. Dewisodd e'r sir hon i fod yn gartre iddo fe ac i fagu i deulu. Pobl sir gar fi'n sbardyn iddo. Cafodd ei ysbrydoli gan y gymdeithas, y math o gymdeithas mae un o'i eilinod, DJ Williams, Rhyd Cymeren i bortriadu oedd hi awydd i weithio ar ran y bobl gan ddod yn gynghorydd sir yma, gan weithio'n galed am ddegau o flynyddoedd. Ei gred oedd mae cyfrifoldeb pob cyngor oedd i amddiffyn ei diwylliant a'i llaeth, sef yr hyn sydd yn gwneud ni yr hyn ydy ni. Galwa unne ar yn rhan i ymddiffyn ac i hyrwyddo'r iaith sydd wedi bod yma am filodd o flynyddoedd gan wneud y sir hon y sir arbennig yw hi. Diolch.